Grenze von Vietnam nach Kambodscha. Übergang, den ich jemals gesehen habe. Ja, hässlich so. War nicht verbotet, oder? Ja. Bist du sicher, dass das hier richtig ist? ist auf jeden Fall ein Kuchen drin. Du siehst doch hier das Auge und den Schnabel. Wie, du siehst da nicht. Schau doch mal hin. Da ist der Auge. Ich kann es nicht essen. Ich kann es nicht essen.